arkadaşlar gene bir Sony'in başka bölümündeyiz. Bugün sizlerle Sonic oynayacağız. Pekala Sonic seni oynama vakti geldi. Hoop Zone. Yanımızda Knuckles var. nakalısı olsun. Bence nakalısı da daha kolay olur işler. Robotnik geri döndü oyunu bu. Hop. Sevimli hayvanları rahat bırakmalıyım. Olamaz. Hız kullanalım biraz. mı zıplayacağım? Evet buradan zıplayacağım. İşte böyle. Kaos zümrütleri topla. Ay şimdi değil. Tamam gidebiliriz. Checkpoint! Hop Goddamn please zone. Gene buradayız. Allah'ım neden buraya geliyoruz her gün? Biz Yine bunları mı oynayacağız biz? Hayır. Allah Nasıl böyle toplayamıyorum anlamıyorum. Keşke kav zümrütlerini toplayabilseydim. Ama boş ver ihtiyacım mı var onlara? Uğra! Şu an yüzükler sıfır. Ay kav zümrütleri sıfır. Neden toplayamadım çünkü. Boş ver. Kal zümrütlerini toplamayın bugün. Süper bir atlama yaptım. Süper olmadı mı? Yeah. Evet şu an çok az puan alabildik. geçiyorum. Tamam şimdi gelip sana al, gelip sana şimdi gelip seni oynayacağım. Al şimdi toplamak zor iş. Hadi bakalım. Bunlar gene bende oyun oynuyor. tut tut tut tut tut tut. Uçarak kaos zümrütü topluyoruz. Kaos zümrütü. Yakaladım bir tane. Ama sadece bir tanesini yakalayabildim. Böyle bir böyle bir komiklik olamaz bence. gene çarptım ya. Komiklik yani. Asmalar. Keşke asmalara yapışsaydım. Üstüme çökme. Aferin. Aferin çökmedin bana. Uçarak gidiyorum. Eggman. Are you fucking kidding? Neyse bir canımız daha varmış. Hmm. Eggman beni kızdırdın. Evil Eggman. I'm gonna kill you. Tıpkı Funafi Cenker'deki Evil'lığın gibi. I'm gonna kill you. I will kill you. Die. Ah. Gülüyor bir de. Geber. Süper. Süper. Hop. Olmadı. Neyse bugünlük böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şuradaki çıkan videoya tıklarsanız önceki Pokemon'larımı izleyebilirsiniz. Hadi kendinize seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.